It's a funny little rig. Go for that. Yeah, go back, go back to the one Come on, it's a big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, Hello, Rangis. Mm -hmm. Is it all the cat skin? and it's important. this is the day that they made. We are so sorry about that. Okay. Eh, nake abaku abasibukela lapha ku Facebook bakithi ke kuvuleke kwi account so kube nama technical uh, eh, difficulties akhona ke so yeah so but ke kungekudala ke everything will be okay kodwa ke kwabasibukela ku Facebook so sikhona lapha kwi personal page yami yeah la sikhona kodwa-ke yena uprofet mazomthethwa sinayo esukela namhlanje njengoba de ngisho ngithi-ke uwumuntu otravele kakhulu he's a, she is a prophet unkulunkulu ayisebenzisayo the daughter of the most high um nogijima umhlaba wonke unkulunkulu amsebenzisa unkulunkulu umsebenzisile ukuqala ama-organization amaningi um la edila khona nama-prophetic ministries and raising abaprofethi-ke and also she is the author of books and ukuzosichazela ukuthi-ke iziphi iy'ncwadi aseyibhalile and is involved, she's involved internationally ey'ntweni ey'ningi so namhlanje kuzositshela you are so blessed to have such a vessel of honor that God is using in a 21st century globally uh, in namhlanje nje help me welcome prophet mene imithetho egameni likajesu ke siyakwamukela my prophet Eh, ngiyanamukela. Eh, Apostle, can you hear me? Yes, I can hear you, ma'am. Loud and clear. When when uyangiza so lapha? Yeah, mina ngiyakuzwa. so kushuthi ke uwena ongangizwa ngala hayi ngiyakuzwa nawe ngiyakuzwa nawe dokotela okay so hayi yeah. ku-right kakhulu so siyawelcome ke my prophet eh nonkulunkulu nje we are so blessed today <laughs> yimina kahle kahle o-privileged to have ah. eh lesi sikhathi lesi uNkulunkulu angivulela sona yokuba ngibe ingxenye yalokhu uNkulunkulu okukhulu akwenzayo ngibona uNkulunkulu ukushintsha amagiya into the Carnation International Church lakubukeke eh. ngazuthi khona akukho kodwa ngibona enyusa igiya ethatha mhm. ibandla elisa into another level wow wow wow, wow. ake ngiyabona ukuthi sesiyangena egiyeni siyangena la and, and for and uh, what can you say ukuyichaza kubalaleli ukuthi ke who is prophet Moyo Mthethwa mase uyichaze nje kafushane usinikeze isithombe futhi usazositshela ney'ncwadi oyibhalile nomsebenzi owenzayo and uh, siqhubeke then size ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje over to you <laughs> eh uma ngase uma ngase nje kuthiwa ake ngihlaziye ngichaze ngingathi nginguye nothi nginguye <laughs> <laughs> <laughs> izwakashe ukukhuluphinga eh. kodwa okuhlele okuhlale kusenhlizweni yami yilokho ukuthi umoya ingcwele kahle kahle umprofethi mina ngiyisitshwa i'm a vessel for okay. the holy spirit to speak through me okay. and um, we have walked a long journey uh-huh. and uh -huh. uh, i've been i've been talking to him this morning ngithi uh, yeyi hayi angisenawo ngisho i-introduction sengivele ngingene nje ngivele ngikhulume kokunye angisakulindi sengivele kuqale mina nje ngiyiqale indaba so ngiye ngisho njalo ngithi ngisithunywa sikamoya ingcwele i'm an agent of the holy spirit that's how i can introduce myself eh kule platform enkulu kangaka engiyibonayo ngibona izizwe nezizwe nezizwe zigijima Ziza into the Kari International Church. Yeah, oh course. Yeah. So actually eh, <laughs> usungenile ngoba vese kushuthi ngempela usebenzisana nomoya ongcwele right now. <laughs> okay, ngizocela ukuthi usithathe Okay. you you are an author, you have written some books. Angisazi I've lost count ukuthi usobhale incwadi Please can you tell us ukuthi usobhala iy'ncwadi engake iziphi lezi iy'ncwadi lezi eh angizubuyigagula ngenamba kodwa ngizothi e, e, e, engijabulise kakhulu le engiyibhalile yokuhumusha amaphupho dreams and interpretation of of visions leyo inthokozise kakhulu ngoba ngibonile ukuthi ibandla li hungry and thirsty to interpret ama dreams isikhathi lesi ne-era la umoya ingcwele ethululelwe kuwo wonke umuntu and ubonakaliswa ngamaphupho wonke umuntu uyaphupha these days eh kuphupha ngisho ingane encane ithi nginephupho so leyo ncwadi leyo ingijabulise kakhulu uma ngiyibona ipublishizwa ithole i-ISBN number okukhulu okukhulu okukhulu okuyijabulisile inhliziyo yami ukubona iy'ncwadi zami sey'ngena into the international bookshelf of Amazon ngajabula kakhulu inhliziyo yami iyathokoza kakhulu Wow, wow, wow, wow, wow. Uh, yeah, we are celebrating with you. We are winning. <laughs> yeah, so that, that's a iyona leyo ncwadi esingene on my platform hi prophet so yes that, that's the only book esikwazi ukungena kulawo ma-platform la kade eh, sichazela ngawo ziyangena nje zonke uzoyibona what's in your hands what's okay. in your hands eh incwadi engiyibhalile ekuqala la eh ekuthenini mawuzalwa emhlabeni ufika ufumbethe kusho ukuthi akekho umuntu ofika engafumbethe wonke umuntu ufika efold izandla uma sonke singakhumbula ingane mayizalwa ayikho efika ilula izandla yonke ifika ifingqa izandla ithi ngiphethe ngize ukuzoba isibusiso kini nanonke so ngiqala lapho usection a wami wencwadi ukhuluma ngokuthi ubona ngani ukuthi unalesiphiwo ubona ngani ukuthi unaleli thalente ubona ngani ukuthi unaleli khono yiziphi izinto ozenzayo ey'khombisa wena ukuthi unaleli khono bese kuba i-section two yalo ncwadi bese ikhuluma ngey'phiwo zikamoya engcwele eziwu-9 ezibaluliwe kodwa ezingalimithekile kuleyo namba bese kuthi usection wokugcina bese ukhuluma ngalezi ekuthiwa ama-office ministries five-fold ministries bese kuba khona ama-examination phakathi kuleyo ncwadi ukuze njalo lokhu uhlale uzihlola because i have observed ukuthi ama-gift namathalente kukhona i-primary gift bese kuba khona i-secondary gift lawo magifti ayashintshana ngokwama-season dependa ukuthi ukuphi kulowo season khona season when you go through stress ibisiyashintsha iye kwilokhunjana kwi-secondary or primary gift so it's a very interesting book that i would love everyone ukuthi abe nayo yeah i've, I've read you uh, saying zey'ncwadi zakhe and i'm blessed and umbukeli will be blessed too because yeah. of informa information. Tell us about, you've been involved in my organization, a, a prophetic ministry, you have had mm. a school, a school of the prophet, and you still have dealing with prophets, with apostles, yeah, ne, fivefold ministry. Tell us about that. Um, the first organization I was engaged with was a, a Crocus Ministries. That organization is an organization that God was using to equip and train the prophet way back in 2007. And I've worked with that organization more than seven years. And from there, I moved on and, and I was exposed to another one that was called Company of Prophets. And I've worked with them more or less three years, where in that one, I was now a convener in South Africa or in KZN to identify the churches that are flowing in the prophetic and from there uNkulunkulu ke wayesengibiza ukuba let me come out and eh, give a logo yena angibekele ukuba ikona during that year i have to write a book as well It's growing in the prophetic so in that book that's where i open my heart to say how i've walked with the lord in the prophetic kusho ukuthini ukuba prophetic yiziphi izinto ekufanele uyiqaphele when you are prophetic especially uma ngabe kuyilunga lebandla uzigcina kanjani umprofeti kodwa futhi uNkulunkulu akunikeze ifavor with the congregation so as you'll be able ukuthi ukhulume noma yinini uNkulunkulu mayekubiza and then I started to do the trainings alone and uNkulunkulu wavusa i-team one of the team uNkulunkulu ayivusa iyona i-Cam Nations ukuthi ihambe kanye nami wherever I go and from there it increases and thereafter uNkulunkulu wasengibizela ebandleni labamhlophe eh iCity Hill Church which is a more or less 5000 seater church and uh, a church engathi iningi lalo ku100 is 98% abamhlophe uNkulunkulu wangizela kulona utheme ngibizela kulona nakhona ngangena ngoba kuhle mawungena endaweni uqale uye phansi la qalwa khona ukuze wafunde kahle wonke amakamera ukhuphuke nawo And then ukuthi ekujika base beyibona le gift uma beyibona bangivulela i-platform for me to teach and equip the church ngaba i-part of a city teach um, program where I was teaching my own books in those uh, uh, seminars. The last one I had before the lockdown, yo, the, the, the room was full where I was teaching and equipping the church on the interpretation of dreams and visions. So right now, that is where I am. And I'm engaged, uh, I can say, in the continent of Africa, wearing a cap of both ministry and the prophetic. Wow, wow, wow. Kusobala ukuthi as a generation uh, ku-21st century we are so blessed to have a daughter of the Most High uNkulunkulu and also you are involved now with Africa Unites conference, got Sise Zamba recently. Next yes. week you are going to Kenya. Tell us about that. <laughs> okay. <laughs> eh udokotela yena ongachaza kangcono ukuthi ngifika kanjani lapho <laughs> yeah but ke eh, i'm going to kenya next week and um, the reason being i felt led uh, to uh, extend my borders and broaden my horizon into the Africa continent ukuze ngazi amazwe ase-Afrika ukuthi eh eh njoba phela vele asifani kusetshenzwa kanjani kuphilwa kanjani ivangeli labo bona balirana kanjani so far as I was also part of eh i-facilitation ye-Kenya Summit I could sense la ngiyakhona ukuthi ngeke ungene eKenya ungangeni the pastors network they are working they believe so much in teams bakubuza nje umbuzo oqala ukuthi uma uze Kenya uza ngayiphi team so they are working as teams there are teams in Kenya abathi ene ama pastors network so if uzongena eKenya kungene ungene pastors network then from the pastors network that pastors network will invite all the pastors network so konke nje lokho kuyajabulisa inhliziyo yami to learn ukuthi in the continent of Africa kusetshenzwa kanjani bona igospel bayandisa kanjani it's very interesting it's also very interesting ukuthi abafundisi in the continent of Africa they are so much united they know one another bengibuka nje ngifacilitator iKenya ukuthi eh there is a pastor othola ukuthi use use Zambia noma uthola ukuthi use Mauritius noma uthola ukuthi use Addis Ababa but uyazi ngomfundisi oserwanda uyazi ngomfundisi osekenya uyazi ngomfundisi South africa they talk they, they know one another there is that jersey during this time that the lord is knitting a jersey of unity a jersey of knowing one another's gift and grace in the lord wow Wow, we are so blessed. And for a second, can, can you can, can you tell us more about Lake Ifia connect uh, it, it's, it's, a unique, unique <laughs> it's a unique gift that you have. You connect people intercontinent and also and also and tell us more about lockdown, lockdown around the world. yeah. Uh, the gift of connecting, it comes from my relationship, I can say, where I chose to completely depend on the Holy Spirit. I remember when uh, e e e e of Africa Unite Summit, Itigumi Wazibani, eh, eh, um, eh, he gave me about five nations. What is Wazibani in this Uganda, Wazibani Lesotho, Wazibani Eswazini, Wazibani Mauritius. You know what I did? I prayed in tongues and God showed me the faces of people that will connect me with the Pastors Network in Ghana, mm-hmm. in Accra, Ghana. And yes. from there, I moved one connector, the Pastors Network in Rwanda. And from there, within a short space of time, I mean, in one day, Gasengi connected into those five nations. Wow, wow. <laughs> wow, God is God is amazing. Kwaba kanjani ukusheshe nokwamukela this gift ukuthi uNkulunkulu ukunikezile yona and because you've been traveling around the world, America, Europe, I mean mm. Africa mm. through and through. Kwaba kanjani kuwena to be able to accept this gift? Eh ngizothi nje into eyangenza ukuthi ngiyamukele ilo ukuthi eh ngihambisane nabantu abanjengo Dr Suwane Dr Tapsile Suwane where I constantly refer I constantly eh eh ngathini ngiyayendlala igift yami kubona whatever I do I first knock with them and say ngibona kanjani nayi into uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami ngibona kanjani uyazi ipresence yabo iyodwa iyona engenza ukuthi endleleni ngamukele even ngisahamba neChristian Center eh bangenza eh, ngakwazi ukuthi ngamukele ukuthi hayi ikhona into uNkulunkulu ayibekile kumina ngoba mm. ungathi ikhona kodwa eh ubona ngefeasibility yabantu asebeyihambile kakhulu indlela uNkulunkulu abagcobile kakhulu njengoba ngibala nje uDr Suwane and Dr Sabsile behamba nami bese uyabona ukuthi hayi amukela wenze lokho uNkulunkulu akushoyo njengamanje nje ngiki lo position yokuthi sengiya sengiya flower in terms of ukuthi uNkulunkulu akusimina so mm. uNkulunkulu ngimiyekele uNkulunkulu nje lokuthi mina I'm availing myself uNkulunkulu yena kenze lokho afuna ukwenza njengoba ngiye eKenya ngibuke this time ukuthi moyingcwele ake ungistress nje my gift I want to know what are you saying into the world about mm. the seven mountains what okay. are you saying into the continent of Africa about mm. all seven mountains over and above iyiphi le season esiphila kuyona and how can we overcome eh le season esikuyona sikwazi ukuthi nathi sithi sithi sibe above i-season singathreatenishwa noma sibe kwi-fear of i-season what are you saying right now iyiphi le era esikuyona njengamanje and i was amazed izinto unkulunkulu ayikhulumile ah عليك استاذ اسطوطه لان مش قلت انكو سيزولو ايتسين okay nakula masonto azayo sizoza ukuthi ke tell us i'm i'm also interested ukuthi ke kwathi kwi lockdown i think it was last year but yes. you had a breakthrough ungena kuma nations athize ngaleso mm, mm. sikhathi sitshela ukuthi kwenzeka kanjani wawenzani <laughs> Uh, the thing is, njoba ngisho nje ukuthi in the midst of every tribulation or in the midst of every turmoil, mina instead of observing i-turmoil, ngiye ngithi God, what are you up to? Okay. Ngathi uNkulunkulu, what are you up to? Uyazi uma ngabe e, e, e, ekhuluma eqala ekhuluma euthi njalo uma ngabe sekune pain noma kune discomfort kusuke kuzalwe ingane Mhm, mhm, okay. Meke nje kwaba khona i-discomfort. Ingane isuke iphendula ikhanda, ibheka phansi ifuna ukuphuma. So ngabuka ukuthi yazi ukuthini rather than focusing on i-COVID-19 nako konke okwenzekalayo can I focus on the divine plan that is over and above i-COVID ngoba i-COVID yohleli khona. I-pandemic yayikhona even 2000 years ago. I was very surprised when looking at uh, the five books of Moses, Pentateuch, ukuthi there were pandemics during those times. And yeah. and to my shock, they were doing the exact thing esikuthiwa asiyenze njengamanje. Le yokuziklina, yokuwasha izandla njalo njalo. So ngabuka no, I cannot be in a be, be, be, be in prison by e, e, e, COVID. Let me stretch out my tents and my phone was my weapon to connect to the nations. Gangena, go, go, go, California. Gangena, go, North Carolina. Gangena, go, Guatemala. Gangena America. In Texas, Dallas, Texas, Dallas, Texas. Gangena, mm-hmm. Kona, Gangena, eh, eh, eh, Gangena, Gapuma. uyayizwa leyo nto leyo engishoyo ukuthi uh-huh. ngangena nje kanjalo from there ngangena kooLesotho ngangena Mauritius, njengoba dengisho ngangena Ghana, njengoba dengisho ngangena Zambia, ngangena Kenya. you know ngangena Nigeria. Aiki i-embassy <laughs> ayikho into engasayazi ngenigeria but i'm here in south africa <laughs> so it means yeah. if you stretch out your faith akukho la I can angekaze akuhambise wow wow wow we are so proud of you daughter of the soil ukuthi oh, you are shaking the nation and you are opening doors again kuma nation yes. of the world again the unkulunkulu is Amen. using and is using you mightily to change and to bless our country and to bless the world and the universe at large again. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Awukuthatha usibeke nje ukuthi yini uNkulunkulu into ayibekile enhlizweni yakho kulesi sikhathi and also share to us lokho othe uzokushare because you still have that about seven mountains. Izinto enjengalezi as a prophetic person as an intercessor as a teacher of the word of God come tell us ukuthi uNkulunkulu uthini kulesi sikhathi ekusona. Okay ngoba uthe ngisazobuye ngibuye. Yes. <clears throat> Ake ngi ake ngihlele nje kancane ama slides of ukuthi uthini ngama seven mountains. But okay. to, tonight let me talk about eh ukuthi bekwenzekalani previously. Okay. Ama movements abe khona ngizobala ngizothi nje ukuhlehla kancane mhlambe ngibale nje awu2 bese kuze ngingenele ukuthi sikuphi njengamanje. Okay. So in the 1980s there was a prophetic movement. And the prophetic movement was the one that speaks of the gift of the Holy Spirit. And during that time, you find that the Holy Spirit was, was illuminating and activating that in the body of Christ. Hmm. during the prophetic moment. At that time his specific emphasis was on the restoration of the prophetic and also the activation uh, of the prophetic. La khona uNkulunkulu njalo njalo na kuluma umuntu obekhuluma ubekhuluma ilanguage eyodwa ethi halela lesi siphiwo isiphiwo soprofetha ngiyathemba ukuthi nawe mfundisi uyayikhumbula lo era wena left right and center even yeah. noma uthi TV. Abadaba tv bakuluma abaningi propheta. Halela, spiritually desire. I'm a spiritual gift, but more than anything else, that one to prophesy. Iti panga, uguba ube gift. And then from there, we moved into the next era, the era of the apostolic movement. How? Sisathi salalele abaprofethi kwavele kwakhulunywa ngamapostoli kwamapostoli wonke umuntu waba umpostoli umpostoli umpostoli umpostoli umpostoli in that time sibuka ukuthi uNkulunkulu urelease eh what was observant ukuthi uNkulunkulu be release i truth eh ye ye ye ye ye functioning of the church ebuyisa iorder in the church and the and the church plant wabona ukuthi how ekuqaleni besijwayele ukuthi kunesonto noma eyodwa but during the apostolic movement there was that manifestation of the church plant and the multiplication of the church into branches and into local churches ngiyathemba ukuthi nje pastor besijwayele ukuthi khona umfundisi kodwa kule era kwagqama nje kwaduma nje ukuthi kunabapostoli kunomphostoli bani mm, kunomphostoli bani uma ngase nje ngidalule the well known forerunners of the apostle ngingabala odlomo who were in the forefront of that baningi singababala eh abavele bagqama wathi umuntu nebranch la kwathi unama branch awu5 athe u5 kwathiwa usenamabhrentshi awu-10 kwathiwa hayi bo asewu-10 singabala ofred robert uyabona singabala odr suwane ebesithi hhayi mm. basenanda kuphela bagijima bangena koclemont bangena komlazi baze bawelele e-afrika badundubala baze bawowelela e-, e-, emagoli all over the world yakhula ilokhunjana i-apostolic movement but it was all about the gift of divine order in the church and then suzongibuza-ke manje ukuthi sikuphi-ke yebo sengiyakubuza impela <laughs> ila sesikhona <laughs> ngifuna ukuzwa kahle my prophet uyabona-ke <laughs> ukuthi um from there uyabona ukuthi njalo bekuleke kufundiswa ukuthi ujesu wasipha lama-gift i-five-fold ministry kwakhulunywa nge-five-fold nje noma nama-prophetic intercessors athi kufanele kube khona i-fivefold ebandleni kube khona i-fivefold ebandleni and mm. abonakala ama-fruit of that apostolic movement in the whole world kwavumbuka aba-apostoli Dr. bill harmon ungabala osindy jacobs ungabala kwamashruma nje i-apostolic anointing and then now in the 2000 era in the 2000 era we We are born and uyayibona nje uyayibona nje uyayibona uyayibona noma ngikhulume ngawo nesipika ukuze bonke abantu babuye ukuthi <laughs> ukuthi can create okay. that that expectation ukuthi iyiphi okay. le era esikuyona njengamanje sibonile i-prophetic movement iyadlula kwangena i-apostolic movement iyadlula uyabona nama-titles nawe aseyashintsha sekusukiwe manje ko-apostoli seku-ordainwa odokotela manje uyabona uh-huh. ukuthi there is another era that we have just <laughs> entered engafanele yeah. ibe confused by i-pandemic i-pandemic is one of those things kade yayeba khona ama-pandemic kube khona ama-solutions mm -hmm. and uyabona manje mm-hmm. ukuthi sekuya lapho umhlabeni lothi manje sithulile isiphepho siyathula mm -hmm. manje isiphepho but thina akufanele isiphepho sithule instead of esithule funeka sinyukele into another dimension uyabona nje manje ukuthi if it wasn't for i-pandemic dokotela na usungangiphendula ngabe ukhona la manje ngabe unayo le program awusaboni mm. yini ukuthi uNkulunkulu uthatha ibandla ulisa into another dimension where manje awuseze ukuba khona enanda kuphela njengamanje how many people are listening to us how many nations are gonna tune in to us because yeah. of this new dimension ibhayibheli lithi konke kusebenzelana kube kuhle kwabamthanda uJesu nalabo ababizwayo ngegama lakhe mina ngibona uNkulunkulu elisusa ibandla into the old way system of evangelism of winning of soul into another new era of spreading of the gospel la uzokhuluma khona la ukhona kodwa ulalelwe mm. izizwe zonke Wow, wow, wow, wow, wow. Ngamanye amazwi awusitshele la ukuthi-ke how do we tune up and singabe abantu ababanjwe izolo into ye-old era sikwazi ukuba uh, si-adapte kwi-new era because iy'ngqondo zethu abanye baba ne-resistance when it comes to a new era ukuthi mm. ukwamukela izinto ezintsha abantu bangayisiza kanjani kulapho ukuthi bakwazi ukwamukela lesi sikhathi esikusona ngifisa ukusho ukuthi ene eh I, I, I, I, I strongly, politely, ngeke uze usurvive kule season entsha uma uzosebenza uwedwana ukwi-island uzosebenza ngoba ukwi-team this is a this is a, a, a, a an enforced command of this era ithi xhumana nabanye ungabi in the island ngoba uma uzoba in the island ngeke uzukwazi ukukhona kule era esingena kuyona that is number one number two yiloko kokuthi ene beyond everything oyibonayo walk above that mina ngiye ngiye ngibuke njalo ukuthi when i'm under pressure ngiye ngilalele kahle ukuthi le pressure ingiphushela kuphi hmm. angazi noma ngiyatholakala yini kahle every time when you are under i-pressure khona into ovele uyenze ikuphushele khona and mina ngokwami kusuke kuyi-direction kankulunkulu leyo angazi noma uyabona ngithi ne-pandemic ivala amasonto nje all together <laughs> serious baconfuse-ke ke manje baconfuse-ke manje abazalwane bathi hhayi seliphelile isonto kanti awuboni ngani ukuthi uphushelwaphi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. siphushelwa kwi-multiplication yakudala eyisencwadini yezenzo yeah eyayithi kwakunama kwakunamabandla emakhaya kusibuyiselwa emuva kuma home cells akuzu futhi ukuba isikhathi eside immediately kuzoba ne sudden return kuzodepend ukuthi utshaleni ke wena kuma home cells the church is going to grow more into the program of ama home cells where abantu abazalwane behlangana every week fune ngabe njengamanje yinto ekhona njengamanje esiyande kakhulu uma ungakabi nayo i-home cell ngifisa ukuku-encourage ukuthi start finding ama-pillars in your church khona abantu ebandleni lakho abahlala eclermont khona abantu ebandleni lakho abahlala emhlanga khona abantu ebandleni lakho abahlala empangeni khona abantu ebandleni lakho abahlala ey'ndaweni ezingafani emarisburg start planting ama-home cells in those church so that when the time comes for the church together together you will have multitude of your congregation angazi noma ngiyayenza nisense lapha ya uyayenza kakhulu siya-understanda ngempela you make it clear ukuthi kwenzakalani ngempela kulesi sikhathi sanamhlanje uNkulunkulu wavale ngamabomu amasonto akadidekile uzama ukusiphushela into another season isizini elithatha ibandla ake ngenze nje isibonelo emfundisi eh, wami uyazi ukuthi khona iy'ndawo siyazazi izizwe la ngavumelekile khona banjani bashumayeleke nje akuvumelekile Aha, yes, ngiyazazi. But in ama statistics athi inamba yama Christianity kulezo indawo am Mangalisa, the church underground is is is is is, is perplexing the, the, the world. You know why? It because there is power in underneath, in underneath in Joba City. As we are move manj, see my home cells, plant home cells as much as you can, because there is a time, a sooner time of harvest. and he will confuse the enemy. Mm, mm, mm, mm, mm. So ngamanye amazwi uthi sibuyisela kuma house churches e, e, e, njengoba eJerusalem kwaqala kanjalo naseJudea kanjalo nakwa Israel nola uPaula ihamba khona manje sesibuyela back kuma home cell where la kufanele siyiqinise khona with with that fellowship in eindlini zethu so that we will grow and become strong hayi ukuthi kuphelile kodwa kusazobuyela khona with full force yes yes with the full force buka uPaul ake sibuka uPaul uPaul uqale ngokuhamba ukuhamba amakhaya eplanta amabandla emakhaya uthe hmm. jika uPaul wayesebhalela amabandla uma sewabhalela sekuphenduka ini ama-chapters of the bible mhm ngezwa kahle yes <laughs> uyayizwa lona uyayizwa lona iphenduka isiyama-chapters of the bible but iqale ngokuthi aye ekhaya likalidia aye mhm. ekhaya lika Cornelius uyambona ngimbona kahle aye ekhaya lika Cornelius ka Cornelius aye ekhaya lika Lydia avakashela uTimothy's grandmother egcineni useyasuka kuwo wonke lamakhaya njengoba lake ngena kuleli khaya etshala ibandla esuka ngena kuleli khaya etshala ibandla esuka kuleli khaya etshala ibandla egcineni usenzani usekhipha ama-chapter and books and books and books lawa sesifunda ngawo manje but uyabona ukuthi iqhamuka isiyini siqhamuka isiyinto enkulu but iqale lapho eloke nitha together this church this big church because ekugcineni ibandla lizobonakaliswa manje ngeke lize libonakaliswe uma singasebenzi ngeke lize libonakaliswe uma singasebenzi lizovumbuka imagine when all is over ake ngithi mhm. nje manje uma ngabe uthi uzoyithatha lento engishoyo uyenze lento engiyishoyo uthi ake ngiyipractice lento engiyishoyo uma sekuphele konke laba abantu abasekhaya abasemakhaya bazobuya bezokhonza phi mhm mhm yabona uyayizwa loo nto uyayizwa kahle ubunebandla ebila 20 people and now you are using those 20 people to start planting churches and kusho ukuthi lo 20 obunaye obviously akaseyena u20 usewu40 usewu60 sell 80 sell 100 sell 120 sell 140 And when all this thing is over, when everything comes back to normal, how many people you will harvest? Mm-hmm. So I want to encourage the church to work harder this time, even in hospital, even in prison, even in even in places and restaurant, plant as much churches, even in restaurants, in places that are very awkward that you have never thought you can plant a church, plant a home cell. And guess what? Labo bantu abaleyo restaurant uma pandemic ipandemic bazoyokhonza phi? Yeah. Sizogcwala sichechima luchaba lixesha kwayishola amaxhosa bakithi ke i can't wait ukuzwa next week ususinikeza yes. into details <clears throat> unkulunkulu into ayibekile enhlizweni yakho and also about the seven mountains elakho lokugoqa nje ungathini kubalaleli nababukeli bethu elami elilodwa ngithi asibambe ispirit sika Caleb during this time uCaleb waye kanye nezipayi eziwu-12 ezayithunyeliwe ukuyospaya iCanaan. But uCaleb and Joshua uma sebebuya nempendulo ababuyi nento ebonwa amehlo enyama ngoba into ebonwa amehlo enyama ayilasti but into ebonwa amehlo akomoya that's what is everlasting so my, my my word for this week let us go back and read the book of Joshua where we will see i-faith e-, e-, eyayikubona ukuthi egcineni uzobona ukuthi yena uJoshua chapter 1 verse 5 uthi uNkulunkulu kuJoshua Joshua njengokuba nganginoMoses namanje ngizoba nawe akekho umuntu oyomelana nawe mina ngizoba nawe nakuwe ke mlaleli njengoba ulalele manje njengokuba uNkulunkulu wayenoJoshua enoMoses nawe unawe bambelela esethembisweni uNkulunkulu akunikeze sona hayi lokhu okukhonjiswa amehlo enyama amehlo enyama akhombisa kujika la emva kwendlu but amehla komoya ahamba azayofika phesheya kwezilwane Amen. <laughs> Siyabonga kakhulu. We can't wait to hear next yes. week ukuthi usiphatheleni. Thank you very much for today. God bless you. ngiyakwazi ukuthi you busy person ke uyagijima yonke indawo kuyarekhodwa ngala kuya-organizwa ngala unweba <laughs> ama-muscles akho all over siyabonga kakhulu unkulunkulu nje akubusisa until we see you next time god bless you shalom dokotela shalom, shalom, shalom dr tabsile shalom and the entire team God bless you. God bless you. God bless you. Sibonge kakhulu laphana ke this is the prophet prophet Mazo emthethwa eh, ke uNkulunkulu amsebenzisa ngendlela eyisimanga ke to change the world to influence the world. Yes, indodakazi kaNkulunkulu egcwele the daughters of the most high egcwele ephethe izinto. Uyezwa na ukuthi ugcwele kangakanani and I'm telling you things are still going to happen. Siyaxolisa kakhulu bazalwane ukuthi ke neke asisebenzisanga iphage lethu kanje sekumasahlela ke sixomisane kwahleleka ukuthi kube i-akhawunti yami um-ke eh, so sorini kakhulu ngiyazi ukuthi abaningi baphazamisekile kakhulu we didn't use our page but-ke usizokudownloada sekufake nasepejini sekupremierishe so that you will gonna be blessed by this and next week thursday also sizoba naye-ke laphana-ke prophet moye mazo mthethwa-ke unkulunkulu amsebenzisa ngendlela yesimanga she is the author and also an prophet unkulunkulu amsebenzisa kulesi sikhathi may god bless you until we meet meet each other next week We are so sorry about those technical difficulties esibe nawo but ke ukhona esikutholile namhlanje may god bless you until we see each other next time for you shalom shalom shalom shalom tomorrow i have my father my daddy ke sindawonye sikunye sizobe <clears throat> siyibambe kamnandi kanjalo tomorrow we say deep calls unto deep deep calls unto it eh, angazi ukuthi soba deep kangakanani kusasa njengoba sasiyi-deep ke ngaleya ndlela even last may god bless you until we meet each other tomorrow yeah la sesikhona nobaba Bishop sp Somi. yeah divine heart movement may god bless you see you tomorrow morning siqala ngo-five o'clock